为爱山，为爱水，灯高眺望，满心欢快，热情奔放。玩地放交，欣赏风光，野花千枝争途芬芳。望那边，日照中光。 农夫在田野为工作忙。 似诗又似画，深深欣赏，应要尽情欣赏。可爱春天花枝飘香，最似春色真国舒畅。鸟声美妙，甜花歌唱，同祝快乐无双。 翠谷步道的溪柳岸，倍感兴奋神。